Meu Deus, faz tanto tempo que a patroa não chama, vou ver o que que tá acontecendo. Meu Deus, o que que tá acontecendo? A patroa não tá aqui, ai, vou ter que ligar pra ela. Meu Deus, eu caí na caixa postal, vou ter que denunciar. Escrava, limpa o chão agora. Eu vou ter que sair e quando chegar, eu quero esse chão limpo. E eu também, quando eu chegar, eu quero todas as tarefas feitas. Ah, e mais uma coisa, não pra tá você mexer nessa vassoura aqui, quando eu estiver em casa ou quando eu estiver fora. Tá ouvindo? rua e, e eu vi que a menina né, da Casa Grande, um, a, Patra, a Patricinha, a menina lá que mora tá, ela tinha sumido, ela sumiu por dois dias que me disseram. Ai, e ela tá sendo. E ninguém tá procurando ela, os pais morreram. Meu Deus. Essa garota tá, mora sozinha? Não, não, ela mora com gente, desempregados. Ok, eu vou ligar para os outros da patrulha, vou falar para investigar ela. Enquanto isso, nós vamos colar cartazes na rua. Você tem mais fotos dela? Não, só tenho essa daqui, mas eu posso fazer xerox. Ok, vamos lá fazer xerox e ligar para eles. Tá bom. Vamos. bem bonitinho. Né? Ué, a gente passou cola. Não tá querendo colar. Ah! Não tá querendo colar. Meu Deus. Vai, tenta de novo. Ele botou, super longe. Ninguém vai encontrar aquela menina. E ainda mais por que, que eu querer encontrar ela? A menina tão, tão, tão chata. Ai. Ninguém vai conseguir colar nada. E eu vou ficar com aquela menina pra sempre. E ela vai ser minha escrava. <laughs> Ai, ai. Tô pronto pra fazer raio feitiço.